Нещодавно світ побачила збірка віршів поетичного подружжя Наталії Крісман та Романа Лисюка. Крім творів, навіяних волелюбними вітрами Революції Гідності, до неї увійшли також вірші, написані Романом в окопах АТО. Чому він пішов на війну? Бо казав, я не можу сидіти на дивані і писати вірші про любов до України, дивлячись, як гинуть такі, як мої сини. І зібрався і пішов. І ми його, звісно, не відмовляли, якби важко нам не було. І тому спільними зусиллями, хто зброєю, хто словом, хто і, спро... і словом, і зброєю, так як мій чоловік, я думаю, ми цю перемогу здобудемо. Роман Лисюк у свої 50 років мобілізувався до 24-ї залізної механізованої бригади. На передовій між боями, а інколи під свист куль та вибухи снарядів писав вірші про те, що бачив, що пережив, про тих, хто був поруч. А потім брав до рук мобільний телефон. Коли він присилає свої смс, я е, їх е, розшифровую і викладаю в інтернет-мережах. Він присилає е, щось з війни, ну воно справді дуже болюче. Я кажу, якщо я ці болючі такі речі буду виставляти, люди ще більше будуть зневірюватися. Давай я спробую якось його більш злагіднити, ну так, по-жіночому, щоб і, і і, до серця, і, і до розуму дійшло, і щоб людей до оптимізму якогось закликати. Вірші самої Наталії Крісман це своєрідне послання любові до захисників України. О мій солдати слів нема, аби повісти, що тривожить. Неоголошена війна уже проникла в душу кожну і множить відчай матерів, що над могилами сивіють. Смертями здиблені вітри шматують косинам та мрії. Та зріє в кожнім з нас протест. І дух одвічної стихії знов нам нагадує про честь, а ще про те, ким справді ми є. А ми є нація, народ, вогнями хрещений майдану. Ми не дамо орді заброд забрати волю Богом дану. І рани сілимо в борні. в життя заради сущих, бо у тендітному зерні є сила та що й гори зрушить. О, мій солдате, ти струна, яка єднає землю й небо. Зійшли, мій Боже, миру нам, бо це єдине, що нам треба.